Ukrayna silahlı qüvvələrinin Buk artilleriya qruplaşmasının döyüşçüləri aerokəşfiyyatın köməyi ilə işğalçıların dislokasiya yerini müəyyən edərək hədəfə alıb. Artilleriya zərbəsi nəticəsində düşmən əsgərlərinin yaşayış məntəqələrinin birində yerləşən mövqeyi darmadağın edilib.